いんだけどさ、はい、え、まあ、今何歳今二十歳です二十歳えでももともとそういう介介護とかそういう学校に行ってたの全然行ってなくて18からエステの仕事してて、うん、で 2, 2, 年ぐらい仕事して、うん、去年の夏かに辞めて、うん、あの始めたって感じです介護のお仕事。 情報はどうやってする普通に情報は友達が、うん、あのエリちゃん入ってたから、普通にそのエステの仕事をしてる時にも一回一緒に遊んでるんですよ、うなんかそういう仕事もあるんだなみたいななんか一個の介護の仕事だけで聞くと、うん、なんかあれじゃないですか結構なんていうのその施設の中とかそうとか入ったりとか、一緒に出かけたりとかそういうのじゃないって思うから、だからあ なんかそういう感じなんだなと思ってそっから仕事も辞めたかったから、そういう仕事もその友達やってるからあいいなって思って、でいろんな世界を見てみたかったんですよ、いろんなことしたかったから、あじゃあやってみようと思って、もうとりあえず入ってみたって感じです、えー、でも担当は一人じゃなくていろんな が4人今入ってる感じですね介護のさ、やり方って、まあ、抱っこの仕方とか、もしかすると食べさせるとか、うん、他にそういうちょっとしたことと、まあ、トイレもやったことなて研修があるのそういうのはないのほとんどなくて、うん、でもエリちゃんが特殊かな、エリちゃんがやっぱこうやってコミュニケーションをちゃんと取れるから、うん、エリちゃん自体からのお願いが聞けるから、う 最初の23時間だけその教えてもらって大体の一日の流れとか教えてもらって、基本的にはエリちゃんと直接こうしたらいいとかああしたらいいとかやってって感じですコミュニケーション取れない人に関しては、はい、また入ってた人からこういう感じだよってあそうです教えてもらってやる長くて2か月とか一緒に入ってってでその間教えてもらって 自分と利用者さんとのコミュニケーション取れたりとか、教えてもらえたりしたら、もう一人で入ってってなんかそこの間にもなんかいろいろ研修も受けるんですけど、そのその人その人で資格なくてもできるんだある程度のなんか2日間だけ行くやつあ柔道柔道訪問っていうサービスを使ってるから、柔道訪問 なんとかなんとか研修っていうのが2日間ああでもその授業を受けたらいいやつ、うん、えー、そうなんだそうえ本当にヘルパーさんって足りてないの全然足りてないね、えー、足りてないし、うん、なんか 3K って言って汚い賃金低い、はいはいうんもう一個なんとかっていうのがあるんだけどはいはいはいあのバンドマンとかに、ね、そうそうそうそう、うん、絶対付き合っちゃいけない人 3B みたいなさ、うんうん それが福祉が 3K なのそう施設に入ってる介護福祉士は、まあ、安いっていうじゃんなんか労働的にでもヘルパーの仕事はそんな安いいや私は高いと思う <laughs> 訪問介護に限っては、うん、ちょっと値段が上がるかなうん本当になんか思ってるような感じじゃない逆に前の仕事、うん の方が多分世間一般のイメージだとすごい綺麗でいい仕事って感じだと思うけど逆本当に <laughs> 本当に逆で残業も別にないし、うん、その普通に過ごしてればすごいよくしてもらえるこれって給料いっていいいいんじゃない、うん、じゃあ前のエステの時はどれくらい働いてなえだって言えるあいいですえっと <laughs> 全然ないか <laughs> う結構ブラックで、うん、エステでも多分低い方って言われてたんですよ自分の本当の出勤時間の1時間前に到着、うんうん、そこから着替えて、その日来るお客様のキャル、カルテチェックしたりとか、いろいろ雑務をこなして出勤時間です、 今8時間ぐらい休憩もその日なかったりとかする日もあるから、ご飯も食べれずもう夜までザーって仕事こなして、で夜もその時に上がれる時もあれば、そのその日来たお客さんのコース内容だったりとかいろいろやらなきゃいけないこと、書類にまとめなきゃいけないこととかもあるし。 ジムとかもいろいろしなきゃいけないから、うん、結局大体1時間ぐらいは残ったりとか、えー、全部平均して、それ以上残ったりする日もあるから、うん、平均して毎回前後1時間ずつぐらいは残ってでもつかないのそこはもともと見込み残業って入ってるんですよ、はいはい、でも多分全然抜いててそれより全然残ってるし、えー その時間にお客さんに入ってたら残業代つくんですけど、お客さん入ってないジムだけとかの時は入らないんですよ残業代が出ないの。えー、だからそうするとでもそれそっちの方が多いんですよ残業するのって、やんなきゃいけないこと多いから、だからそういういろいろもろもろ含めて多分21万とか2万が平均いろいろ引かれても週 12休み週2休みなんで週5働いて午後朝から夜までギチギチに仕事してでもノルマっていうかいくら売り上げたらこれだけ入りますよっていう金額とかもあったりしてそういうなんかプレッシャーもう月ごとだから1ヶ月始まったら毎月ここまではい頑張ったでも次の日からはいもう一回また一からスタートみたいな。 そのぐらいしんどくて、うん、逆に言えば、うん、この仕事はアルバイトみたいな感じだから、自分がこの日の何時から何時まで仕事したいでその条件に合った利用者さん入ったりとかして30万ちょっと一応会社員なのヘルパーはバイトみたいな感じですパート バイトっていうじゃあでもか社会保険的なものはないありますありますあります全然えー、超いいじゃん会社でいう契約社員みたいな感じへえー、すごいね、うん、本当に全然いいとだって逆に何わがままを言えば、うん、大切解除あるじゃないですか、うんうん、それが例えばエリちゃんみたいに自分でこう座らせればできる人がいいってなったらそっち そういうふうに自分がそういう人に入りたいですって言ったら多分そっちも入れるんですよ、うん、その人だけをあなるほどねあそうかじゃあそのトイレのあれはやっぱりどうしても難しいですって言えばそうなんかどうしても見れない人とかいるじゃないですか、うん血が見れない人と同じ感じで、うん、そうなったらそういうトイレに座る異常の解除だけでっていうのもできると思う、うん、私はまあヘルパーさん使わないからさ うん、周りの人の意見っていうかそういう声しか分かんなくてそれでなんかヘルパーさんと合わないとかさ、うん、みたいなとかさ、うん、そういう人もいるいるこういやいるんだよねやっぱり、うん、そういう人もいるかもしれないけど、自分はどうなんだ 確かにね、ね、自分もなんかしてもらって当たり前とかさ、まあ確かにお仕事だよ、うん、お仕事だからそれはしてもらって当たりしてもらってかもうやってもらって当たり前なんだろうけどさ、うん、それでも人と人との関わりなんだからさそんな横柄な態度でやられたら、うん ぱり人間だから嫌だよねそれはこっち側もあっち側もだけど、うん、これは使っていいかどうかの判断はうこちらに任せるけど、うん、そういう人がいるから、うん、なんていうのあヘルパーさんは、障害者イコールこういう人って思っちゃって、やめようみたいになっちゃうっていう話は他のヘルパーさんから聞く。NG 出せるよ そんな入りたくないよって、ねうん、結構融通きくほん、ね、融通きく本当に、うん、その会社だけじゃないのかでもその所属してるさ場所にもよって違うのかもしれないそれあるかもしれない、ね、あれ同井、の友達もそこそうそうそうそうそうそう私の友達もね今普通にお母さん東京でね子供2人小学生に余るから幼稚園の迎えとかよりも、うん そんなバタバタしなくていいって、自分が専業主婦で時間余るからパーと働きたいなみたいな感じであったの、でも小学校低学年だとさやっぱ帰ってくるのが早いんだよね、まだ 2, 2時とか3時とかだからその時間帯が地味にないみたいな。 ちょっとさヘルパーいないって言われてたからさ、うん、時給これくらいらしいよって言ったらめちゃめちゃいいじゃん時給みたいな、うん、で時間も融通聞くみたいだよっていうので今もうやってるからうん転職って言ってるすごい天使みたいな人だったそ <laughs> れだけしか会ってないんだけどなんかそういうでもさイメージ変えるっていうような発信もないよねなんかないし 利用者それぞれだから、うん、私もなんかそういう発信はしたいなって思うけど、うん、怖くてできないそれあなただけでしょっていう、ね、体験みたいなのできればいいあんのかな体験あるあると思うよやってみるもう、うんまあ、ダメならダメでやめるやめればいいし一回やってみるのもいいかもねキャバクラの探 体験そうそうそう体入やればいいのになって思うけどね退入ってお金発生する発生するそれいいじゃんめっちゃくちゃ、ねでもできるともうなんかその最初同行するときに、うん、同行何回2回とかやって、うん、無理ってなったら、うん やっぱ無理でしたって言えば多分そこで終わる終わって収入は安定しないけどその自分に合った人が見つかるまでゆっくり探していくっていうのも多分できるからえいいと思うねそれそれでもねなんか入る時間って人それぞれだけど1時間とか2時間とか短時間の,、の方が多分比較的多いからどちらかというとその2時間 間の中で嫌なことされるってなかなかないじゃないですか <laughs> その2時間でその人のことを知るって多分嫌なその人の短所が見つかるまで仕事するってないからそこまで何人間性が見えるっていうかぶつかり合うほどのあれじゃない。 から主婦の人ってあれをおすすめしたいなって思う逆に自分の時間に合って仕事できるしそうそうそう若い人大学生とかいいんじゃないそれこそでも学生多かったかも学生は講義室のさ休みに来れるじゃん <laughs> いやめっちゃいいじゃんそれその辺のバイトより絶対いいもん、うんいいまあ確かにねうん <laughs> そっかそっかありがとうございますどんどん時間がやばいなそろそろ Thank you.